presiunile s-au început uh, în 1989, când a fost declarată independența Republicii Moldova. Da? Într-un cuvânt, bătaie de joc față de oameni care aveau o altă gândire. Și dacă au trecut aproape 30 de ani, mentalitatea separatiștilor nu s-a schimbat, au rămas tot la același nivel, tot poartă o ură față de vorbitorii de limbă română. Profesorii cu greu uh, povestesc despre aceasta, uh, însă noi trebuie să știm adevărul. Însă, dacă v-ați știut dumneavoastră cât mi este greu ca să-mi reamintesc de toate lucrurile astea. Au fost profesori arestați, de care și eu. Au umblat profesorii prin judecăți, prin înjosări foarte mari. Este foarte dureros să te, să te întorci este foarte greu pentru că retrăiești niște clipe care ți-au provocat foarte, foarte mari dureri. Deci mercenare cazaci au intrat în școală, au împușcat în cabinetul directorului, au ars uh, acte, documente, chiar și prima diplomă, prima diplomă care am participat la concursul Limba Noastră, cea română la Chișinău, de ce a fost arsă. În, într-un, într-o sală de clasă, în clasa întâi, care era în preajma acestui cabinet a directorului a fost împușcate toate literele latine din fața sălii de clasă, cu atâta ură. Deci, vă puteți da seama ce ură aveau ei pe, față de noi. ăsta, noțiuni, limba română, istorie, identitate, neam. Copiii țin minte când uh, și fica deja care nu mai, uh, nu mai e elev a absolvit facultate, zice, deci mamica, țin minte când venea un nene și noi imediat ascundeam cărțulia, o ascundeam undeva, pe unde era posibil sau chiar ne așezam pe ea dacă nu reușeam și scoteam cartea cealaltă, veche, care aveam noi acolo, în chirilică să scrie. Am toată am mutat ne-au scos din școală. Am stat o lună de zile în, în curtea școlii, veneam dimineața cu copiii de mânuță, făceam lecții așa în curte, cum puteam, să nu, că nu pe noi ne-au primat, nu ne-au interzis să intrăm în școală, dar noi vroiam școală. Limba română în Transnistria se învață prin luptă, prin sacrificii. Copiii ăștia sunt, sacrifică copilăria lor. Ei nu au copilărie, dar cineva trebuie să răspundă pentru acest genocid. Fiecare zi trebuie să transportăm copii. Nu avem o școală acolo, la 17 ani, două școli în aceeași clădire care nici ei nu se pot, uh, uh, școala din Doroscaia tot nu pot ca să facă o activitate așa cum, uh, adică să activeze așa cum și-ar, și-ar dori. Și ei sunt puși în niște limite. Și noi. Noi am venit cu autocarul, la ora cu tare am venit, la ora cu tare trebuie să plecăm. я Копия день Григориопол, день Делакел, день Красногорка, день Ташлык, день Бутор. Копия дела Бутор, Ташлык фактично за километрин за Казвина Лашко. Так Кашалу курсен там было мой, тот слоп так ну попутели, да они минус гандешла копил. Но ну, ну, это Реймон фрика. но ну, и нас не протяжа с деньми. Не шпимало станг, не шпимало дреп. Но навин еще протекти. Но навин жустиция, а стай грозник, честь спачен царь. Într-o țară unde nu există justiție, toată lumea stă cu frică. Trebuie ca să facem ceva, nu? Ca să demonstrăm lumea că noi suntem aici, să demonstrăm la toată lumea că noi avem dreptate. Pentru că până nu a fost decizia CETO, toată lumea spunea, ne spunea că noi avem dreptate, mai ales aici din Transnistria. Reacția a fost zero din partea Federației Ruși, dar și reacția zero a fost din partea autorității Republicii Moldova. Nimeni nu a spus bravo, ia ce bine ați făcut nimeni, de parcă evenimentul nici nu a avut loc. Da, asta noi am făcut pentru noi. Noi am demonstrat întregi luni că noi avem demnitate. Ce două, în cauza Catan și alții, s-a expus pe, pe această problemă. Avem deja de mai mult timp o decizie care este executorie și care nu este implementată și executată de către Guvernul Federației Rusiei. Federația Rusă, cel puțin la nivel oficial, atunci când vorbim despre comunicare pe care o are în, în, fața Comitetului de Ministri, ă, nu refuză expres executarea, ă, deci se invocă anumite situații, ă, se invocă politizarea deciziei, mai volat și deci de, de an cu an se tergiversează executarea acestei hotărâri. Suntem, am născut aici, totuși aș vrea, aș vrea să învăț aici. Eu consider că îmi este încălcat, în primul rând, dreptul la exprimare, la circulație liberă, pentru că noi circulăm uh, zi de zi, traversăm Bama, traversăm Bama așa să zicem, transnistreană, um, Chiar în regiunea aceea nu e posibil să înveți limba română pentru că Așa, nu, nu, nu este posibil. Sunt convinsă că oricum profesorii ar fi găsit Da, ar fi găsit orice modalitate pentru că ei, uh, noi și ei sunt demni pentru limba română și pentru a studia undeva această limbă. Așa, așa este o octagonală străduim ceva să facem după puterile noastre. Dar din, din zi în zi, din an în an, este mai greu.